une église abandonnée, dans un petit village au milieu de nulle part. Je crois que je me suis pas fait repérer. Je vais vous faire un petit tour.